Après l'effort, le réconfort. Salut les mecs Si je, si je recule, euh, je me fous. C'est parce qu'il fallait voir le selfie. Deles Alpa. Les vestiges de l'abbaye. À À Milan, mais ça s'est cassé la gueule. Heureusement qu'il a sa carte marquée dessus euh, petit ce qu'il fait Il manque sa crécelle là. C'est on là. C'est par là Je tourner la même fois que moi. Et à la recherche du point euh, 10, par là. C'est par là. ça, c'est pas évident. Hein, hein T'es d'accord